bueno, amaia arroio profesional bikaina da. Eh, bueno, iru gauzatxo, alde batetik, plea ez da erramitza bat, edo ez da tresna bat, edo tresna bat soili. Lehen hemen komentatu dugu, ez, batzuk esaten dugu, ez, que egin eskema bat plean inguruan, eta jo, eh, tresnak die, atal bat, bueno, ba, ez da arrunten az. Bilaketa egiten baduzue Googleen eta plea jartzen baduzue normalean, agertzen diren eskemak, danak eskema teknologikoak die. Eta bale, ondo da, Baina nik hemendik, oza, gure nahoen e, eh, pizkat mezu bat bota ba, gu plea baldin bada ikasteko erramintza bat, ikasteko ikuspegi bat, ez dugu bakarrik gauza teknologikoak erabiltzen ikasteko. Noski, erabiltzen ditugu eta erabili behar ditugu hor mundu zabal badagoelako eta kriston aukera dagoelako ikasten jarraitzeko, baina ez ahaztu, ez tala bakarrik kontzeptu teknologiko bat, teknopedagogiko bat dela, bai? e, plea eraiki eta likatu egin behar da. Ez da gauza estatiko bat. ze gaur da Twitter, baina bizarri izango da edo etzi izango da e, Twitter o ez dakit, dana dalakua. Orduan, aldatzen den enean, erramintxak aldatzen dien enean, eta dan aldatzen doien enean, gure plea be aldatu itzen da. Orduan, ondo da hau noizian behin, geratu, geratu, denbora, eta gure ikasteko baliabidei buruz hausnartzia aldatzen eselako eta igual aukera berrizak dazelako eta ez dugu pentsatu hortaz. Orduan, e, eraiki eta elikatzeko hausnatu egin behar dugu. Orduan, eusian behin, ondo dator eskema berriro egin, konparatu, buru altxatu, galdetu, ba, partekatu. Eta azkenik, e, ikasteko kultura digitalari buruz. Klik, klik, klik. Ez